谁是有意 просимо благовіти, ми прийшли здалека, хочем вам сказати, що син Божий народився в пречистої мати, що син Божий народився в пречистої мати, слава тобі, Боже. Christus. Славиться, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Наш Ісус Ісус явився, наш Ісус молититься, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя знали. Наш Ісус молититься, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя співаймо, наш Ісус молитися, благословить наше життя, щоб щасливо проживало.